Ребят, всем привет! Рада видеть тебя на моем канале! Вы еще не забыли о нас с Фрэнки? Сегодня мы сделаем для нее паричок. Вот такие трессы я заготовила. Думаю, уже все видели, как из акриловых ниток сделать подобные волосы. Если нет, обязательно пиши в комментариях. Также нам понадобится клей ПВА, кисточка, капроновый носочек, ножницы, пищевая пленка. Чтобы не испачкать куклу, оборачиваю ее пищевой пленкой. Ах да, совсем забыла про силиконовые резиночки. Натягиваем капрон на голову, закрепляем резинками и разравниваем все складочки. Обычно вместо капрона берут влажные салфетки, но у меня сейчас не осталось ни одной, так что капрон тоже вполне можно использовать. Далее берем обычный клей ПВА и густо промазываем будущую основу парика. Ждем, когда высохнет и промазываем еще. Всего у меня вышло три слоя. Когда все высохло, рисуем очертания шапочки, снимаем основу с головы и вырезаем по нашим линиям. Шапочка готова. Теперь сделаем наметку. Ну и наконец приступаем к приклеиванию трессов. Разрезаю сначала на мелкие прядки и приклеиваю на клей ПВА. Эти прядочки будут как бы выбиваться из прически. Далее уже приклеиваю более широкие пряди, двигаясь снизу вверх. Так как я хочу сделать прическу пучок, то клею пряди просто по кругу. Клею, клею, клею, клею и клею. Даем хорошо просохнуть, примерно сутки, и можно укладывать в прическу. Зачесываю волосы наверх и делаю хвостик. Из хвостика скручиваю пучок и закрепляю резиночкой. Вот такой бритвой подравниваю пряди на висках. А чтобы уложить непослушные волосики, воспользуемся мокрой зубной щеткой. Ну вот, паричок и готов. Если тебе понравилось, поставь пальчик вверх и подписывайся на канал. А также не забудь публиковать свои DIY в моей группе ВКонтакте. Ну и до встречи, увидимся уже в следующем выпуске.